Katika taarifa tofauti, ziara ya waziri wa usalama wa ndani Profesa Kindure Kindiki katika migodi ya Butimiru hiyo jana iliwaacha wachimba migodi na afueni ya muda kutokana na kile kinachoonekana kama ajira iliyopo eneo hilo. Hata hivyo, afueni hii itategemea mapendekezo ya kamati maalum ya kutathmini hali ya usalama katika migodi hizi. Jeremy Omondi anaarifu kuhusu hofu ambayo bado maelfu ya wachimba dhahabu hapo wanayo. Sababu kuu ya waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kukosa kupiga marufuku ama kusitisha shughuli za uchimbaji migodi hapa Bumutiru ni ajira inayosemekana kuwepo hapa. Wanaoshughulika hapa wanakiri kuwa migodi hii inawafaidi pakubwa. Saa kumi na mbili kuwa nafika hapa, naulizia kazi mwenye kona ananipatia kwa hii beseni, tunapimia kwa hii beseni mawe kuna wenye nafanya themanini, kuna wenye nafanya sabini, kuna wenye nafanya kwa mia. Kulimia watu unaenda, unaenda kwa kushamba ya mtu unalima hadi saa sita mia mbili na hapo naweza kuraukia kitu saa kumi na mbili naweza pata beseni hata tatu, naweza enda nyumbani na mia tatu ama mia nne. Violet ni mmoja wa wenyeji wa Bumutiru, ila kuna idadi kubwa ya watu kutoka mbali na hapa. Nimetoka kaunti ya Viga, nikuja kwa hii kazi ya dhahabu. Nilitoka nyumbani kwa ajili ya school fees, Nilimaliza kidato cha nne, nilipata C+, nilikuwa nataka kwenda college but si kuweza ku nini kupata hiyo uwezo wa kwenda college. Nikasema kibidi niende nifanye kazi ya gold. Sasa nalala huku, sometimes naamka saa kumi na mbili tung'ang'ania kazi. Ukipata kuparata unaparata. Natoka Kisii County, Nyalibari Masaba. Hapa nimechimba gold kwa muda wa miaka mbili. Wakati tuliingia hapa, ukweli ilikuwa ni kichichi ambaye hakina kitu ambaye inaonekana. Ingawaje idadi rasmi ya wachimbaji migodi hapa haijulikani, inadaiwa kuwa migodi hii inatoa ajira kwa watu zaidi ya elfu ishirini na ni kutokana na idadi hii ndipo kunasemekana hali ya hapa imekuwa si hali. lamba togochi mkazi wa Bumutiru, anasema kuwa maadili ya hapa yametokomea kabisa pesa ni mingi sana, circulation ya pesa, cheap money iko mingi na imeleta raha mingi. Unaona kama hii local market yetu sasa hapa, unaweza imagine hiyo local market iko na 11 bars na 3 of them zinacheza night clubs. Magonjwa ya zinaa imetambaa hapa na kuna magonjwa mbaya sana yenye madaktari. Tumekimbia Nambale, tumekimbia Busia, juzi tumekuwa Mumias na mgonjwa mwingine amefura sehemu za siri, na wamesema kwamba hawawezi tibu hii magonjwa, tujui imetoka wapi. Kulingana na Ogochi, upatikanaji wa pesa za kiurahisi hapa umeathiri hata masomo ya wanafunzi kutoka eneo hili, wengi wakiamua kuacha masomo kuja hapa kutafuta kipato. Profesa Kindiki katika ziara yake hapa akionekana kugadhabishwa na hali hii. This is a disaster in the waiting. Hakuna elimu, watoto wote wanafanya vibarua kazi ya mkono, wanapiga absent kwa mashule. If the government took record ya watoto wenye naenda kwa shule hapa, wamereduce sana. Why? Because kuna cheap money inapatikana hapa kwa gold. Pasipatikane mtoto hata mmoja mwenye chini ya miaka nane ambaye anahusika na kazi yoyote ya uchimbaji migodi ama kazi ingine kinyume na sheria watoto lazima waende shuleni. Haya ni baadhi tu ya mambo yatakayoangaziwa na kamati maalum ya kutathmini hali ya usalama hapa iliyobuniwa hapo jana na waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki. Mapendekezo ya kamati hii iliyo na muda wa siku 30 kutayarisha ripoti yake ndiyo yatakayoamua mstakabali wa migodi hii. Pana wasifunge juu kazi inatusaidia sana, hasa upande wa kukula. Sahii gorogoro imepanda, gorogoro mmoja ni mia moja sabini. Sasa sasa nikisema nitafute kazi kama form 4 leave, hakuna mahali penye nitapata school fees, lazima nitafute hapa kwa Gold, hakuna mahali pengine. If niseme ni save mahali pengine hakuna. The best option is to compensate them, is to pay our people something and make them move, go to a better place, na hiyo ibaki area serikali ya kutili that place ya kumine the gold, lakini kufunga tu hawa watu wetu wanakuwa wamebaki hawana mahali pa kulala, hawana mahali, hakuna income kwa sasa. Hii ndiyo hofu ya maelfu ya wanaotegemea hapa kuchuma riziki yao ya kila siku. Kwa sasa wana afueni, japo ni ya muda. Jeremy Omondi, West TV, nikiwa katika migodi ya Bumutiru, eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia.